tá ligado? É o ei, já levamos pão na embalagem, dessa vez tá pra mulher, pra o padeiro Os barulhento da zona Nós que tamo a vida do mundinho, então. e você que são do mundão Nós que tamo a vida do mundinho, e você que são do mundão então. Na padaria no tem pão cheio com toma pão que na ponta é bolo Vai pão que na ponta é bolo Toma um pão que na ponta é bolo Vai pão que na ponta é bolo Toma um pão que na ponte é Toma de cima, toma de baixo Toma um pão que na ponte é Vai toma de cima, toma de baixo okay. Toma um pão que na ponte é bolo Vai pão que na ponte bolo Toma um pão que na ponte E aí, Clavão? Se liga no bagulho Vão demar e perder. Então. Comigo vais aprender De Bala News o blogger que suculenta. Então quando falei de mão, também falei de bolo. Toma um pão que na ponta é bolo. Vai subir com pão, vai baixar com pão. Toma um pão que na ponta é Meu irmão, não fala do meu pão, meu irmão, não fala do meu pão. Esse pão já não toca no chão. Esse pão já não toca no chão. Olha o pão que essa vida tá calçar. Olha o pão que essa vida tá metendo. Olha o pão que essa vida tá calçar. Olha o pão que essa vida tá metendo. Shit, toma. Toma um pão que na ponta. Vai pão que na ponta é bolo. Toma um pão que na ponta. Vai pão que na ponte bolo, toma um pão que na ponte bolo. Vai pão que na ponte bolo, toma um pão que na ponte bolo. Vai pão que na ponte bolo, toma um pão que na ponte bolo. Toma de cima, toma de baixo, toma um pão que na ponte bolo. Vai toma de cima, toma de baixo, toma um pão que na ponte bolo. Vai pão que na ponte bolo, toma um pão que na ponte. É o dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dizer, o malandro da Ice Break. Calma ali, diz que é do mundinho, mas Toma xarope pra te curar tosse Duas crianças falam com os menores Comprou na pra matar a reboque É o pão, não, toma ali É o pão que na ponta é bolo Vai pão que na ponta Toma um pão que na ponta é bolo Vai pão que na ponta é bolo Toma um pão que na ponta é bolo Vai pão que na ponta é bolo Toma um pão que na ponta é bolo Toma um pão que na ponta é bolo que na ponte bolo, vai pão que na ponte bolo, toma um pão que na ponte bolo. bolo.